Si la vida un creu que, que tot està controlat, s'equivoca. Saps? Hi ha coses que no controlem. Eh? Això que diem del destí i tal, penso que el destí hi ha una, un, un tant per cent molt gran que és fruit de les nostres decisions durant la nostra vida, llavors té les conseqüències, i una part que no controlem. No? I el 2007 passa això. Eh, jo, jo tinc una caiguda, com tantes n'he tingut en una cursa de Cambrat d'Espanya, i que em passa alguna cosa que un creu que això només passa als demés. Ningú mai està preparat per aquest tipus de lesió ni el que comporta. Un, un està espantat. <laughs> Jo vaig estar espantat. Per què? Primera, perquè no saps eh, com serà el dia després, perquè desconeixes el que podràs fer, si en seràs capaç o no. Un cop s'ha superat això, eh, en el meu cas, vàrem dir, eh, i amb la Lídia, que és la meva parella, vàrem dir, eh, escolta'm, anem a descobrir com és aquest futur que tenim per davant. Anem a veure què és el que som capaços de fer a partir d'ara. Som conscients de que és un futur diferent, però tenim ganes de descobrir-lo. Mm, no hem prendre'ns gaire temps per, per plorar i per dir, hòstia, que desgraciats que som. Ah, ràpidament ens vam posar a l'acció i vam dir, bueno, eh, estàs aquí a la cadira, anem a intentar que puguis vestir tu sol, anem a intentar que puguis pujar el cotxe sol, anem a intentar que pugis, baixis del cotxe sol i em vinguis a buscar la feina. Vam anar fent objectius petits que ens mantenien molt motivats i distrets, no pensàvem, hosti, ara estaríem preparant el Dakar i ara no, i, i mira ara com estem treballant, bueno, doncs pues, pues no, estem treballant ara perquè siguis autònom i l'any que ve pues, treballarem perquè tornis al Dakar. L'Isidre Esteve va tornar al Dakar pilotant un cotxe, però el seu projecte de futur més important és la fundació que ell i la seva dona han posat en marxa i que està dirigida a persones amb alguna discapacitat. Els exigeixo tant com li podia exigir a l'Isidre abans del Dakar. O sigui, els exigim al el màxim a cada entrenament que fan, perquè potser han de guanyar el campionat del món, però poder agafar el seu fill de terra i sentar-se a la falda és un gran objectiu i, i és tan valuós com guanyar el Dakar. L'Isidre Esteve continua sent un apassionat de les motos. Tot són avantatges pels seus usuaris, sempre i quan hi hagi respecte en la conducció. La moto és fantàstica. I que si ara podem anar a les grans ciutats i circular eh, d'una forma ordenada i podem arribar al lloc a l'hora, és perquè cada cop hi ha més motos. Partint d'aquí, hi ha moltes coses a millorar saps? És dir, amb la seguretat, amb la formació, amb renovar el parc de motos. És dir, que hi hagin els plans PIB, que han amb els cotxes que siguin amb les motos, que no hi són, que les ITVs a les motos es controlin. I, i penso que, que hi ha un tema d'educació i de respecte entre el conductor del cotxe i el de la moto. Hi ha un gran nombre d'accidents que són deguts a errades d'un conductor de cotxe que toca una moto i la moto és molt feble. L'usuari de la moto ha de ser un usuari que ha de tenir molta precaució, que no només ha de pensar en ell, sinó ha de pensar en la resta d'objectes, de, de, de persones, de, de vehicles en moviment que hi ha a la ciutat. Penso que tots plegats hem de tenir una millor actitud davant de la vida i pensar que el canvi que tots volem, i cadascú en el seu aspecte i cadascú en el seu camp, hem de començar nosaltres a provocar-lo. Doncs que es provoqui.